Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə göyə mürəbbəsi hazırlayacağıq. Göyə mürəbbəsini hazırlamaq üçün bir neçə şərtimiz var. Əgər bu şərtlərə əməl edəcəksə, onda mürəbbəmiz çox gözəl alınacaq, əzilməyəcək. 2 kiloqram göyəm götürürəm. Göyəmləri yaxşıca yuyuruq. Sonra çəngəllə, baxın bu şəkildə deşikləyirik. kilogram göyəmi üçün 2 kilogram şeker tozu götürəcəyik və 2 stekan rustal stəkanı ilə su. Və vam odda bişməyə qoyuruq. Qaynara düşən kimi altını söndürəcəyik. Kaynara düşdükdən sonra şirənin altını söndürürük və göyəmlərimizi əlavə edirik. Və bu şəkildə soyuyana qədər saxlayırıq. Tam soyuduqdan sonra mürəbbəni yenidən bişməyə qoyuruq. Göyəm mürəbbəsini bişirəndə etaplı bişirmək lazımdır. Göyəmlər əzilməsin, qabığı soyulmasın. Kəfini bu dəfə almayacağıq. 10 dəqiqə qaynadıqdan sonra söndürəcəyik və yenidən soyudacağıq. Qaynara düşdükdən 10 dəqiqə müddətində bişiririk. 10 dəqiqə bişdikdən sonra yenidən soyumağa buraxırıq. Mürəbbəmiz soyudu. İndi yenidən bişməyə qoyuruq. Gördüyünüz kimi kəkləri də almamışıq. İndi 3-cü etapdır. 3-cü etapda da yenidən mürəbbəmiz qaynara düşdükdən sonra 10 dəqiqə müddətində bişirəcəyik. Sonda kəfini alacağıq və beləliklə mürəbbəmiz hazır olacaq. Mürəbbəmiz demək olar ki, hazırdır. Altını söndürürük və kəfini alırıq. Kəflərini təmizlədik. Bişməsinə tam əmin olmaq üçün baxın bu şəkildə yoxlayacağıq. Görürsüz, göyəm nə əzilməyib, nə qabığı soyulmayıb. Baxın bu şərtlərə riayət edəcəksinizsə, sizin də mürəbbəniz bu cür alınacaq. Mürəbbəmizin tam bişməsinə əmin olmaq üçün şirəni əlavə elədikdən sonra baxın bu şəkildə yoxlayırıq. Barmağımızla aralayırıq. Birləşmə getmirsə demək ki, hazırdır. Mürəbbəmizi isti-isti qablara yerləşdirəcəyik. Beləliklə siz də bişirib hazırlaya bilərsiniz. Afiyətlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.